چگونه از ماسک غیر طبی استفاده کنیم؟ مقدما دو مطلب شما می توانید از دو نوع ماسک استفاده کنید یک ماسک هایی که شما از فروشگاه های وسایل بهداشتی دروخیست می خرید و بعد از یک بار مصرف دور می اندازید دو ماسک هایی که خودتان از پارچه می دوزید منظور این نیست که شما از ماسک های طبی استفاده کنید ماسکای طبی برای کادر پزشکی می باشد. ماسکای طبی با مارک CE یا علائم طبی دیگر مانند برای استفاده طبی مشخص می شوند. دو ماسک در یک کیسه پلاستیکی برای خود همراه داشته باشید. یکی برای رفتن به مقصد و یک برای برگشت. ماسکای تمیز و مصرف شده را جداگانه در دو کیسه نگه دارید. گام یک قبل از زدن ماسک روی دهان دستهای خود را 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. گام دو ماسک را چند دقیقه قبل از سوار شدن بپوشید. برای استفاده فقط کش یا نخ ماسک را لمس کنید. دقت کنید ماسک بینی و دهان شما را خوب بپوشاند گام سه ماسک را بعد از زدن با دستهایتان لمس نکنید ماسک را برای صحبت کردن، خوردن و نوشیدن پایین و بالا نکشید اگر ماسک تر شد دیگر از آن استفاده نکنید از یک ماسک جدید استفاده کنید گام چهار ماسک را می توانید بعد از پیاده شدن بردارید. فقط کش یا نخ ماسک را در دست بگیرید. ماسک را در سطل آشغال مخصوص های اضافی رست آفال دور بیاندازید یا آن را در یک کیسه پلاستیکی جداگانه نگه دارید تا بتوانید آن را دور بیاندازید. ماسکای خود دوخته را در یک کیسه بسته نگه داشته تا آن را در خانه بشویید گام پنج بعد از رسیدن به خانه یا مقصد خود همیشه دستها را با آب و صابون بشویید گام 6 ماسکای خود دوخته را می توانید در ماشین لباسشویی در 60 درجه بشویید یک برنامه بلند را انتخاب کنید بعد از گذاشتن ماسکا در ماشین و قبل از درآوردن از ماشین دستهای خود را بشویید. تنها با همکاری می توانیم کرونا را کنترل کنیم.